Ini mak ulai yang kemana? Mak ulai yang kemana? Mak ulai yang kemana? Mak ulai yang Yeah. hati game mana mati. Yo yang Weh pekat. Kau labuh labuh budak ada meh bang. Kau labuh ni anak kadang-kadang anak punah ada. Apa yang ada tinggal ni kan ni? Kudu ju bang. Kakak ni kudu ni lu no. Ni ni ni kita botak mudi ni nama. Bum. Pada kucuk gambar dah sini. Ni nah dia tiada ni. Ya, dia. tengok kamu kurut tengok dia kamu pengok pengok. Tak meramai dah mah. Ya, dah dah buat pelunu anjir tu. Oh. Dah buat pelunu. Ana boleh dah dah dah yang pelunu. Dia karam bagi bot ni mau ni bang. Karam tong bot. Ribe. Mau ni cik. Nah, boleh gaji. Kum gaji ai. Ni tak mana dia. Mana dia. Dia mana. Batik je. Bana bana bana. Cuba batik. Yo, nen, tong ikan ni, yoi. Betul ni. Mana bi mati dah. Mati polo, mati dia jangan mati buka apa. Oh, meleh, kepala ai eh, tamah dah. Ya, nen, timah nak terang ni. вокруг лёбин. Горько. Buka kamu muji. Mujik air eh, buruk orang kadang nak buat. Tak jelu. Ni hanya hawa am bingki hanya nyo yang bingki nyo yang nyo baca kau depan. Yang balik kampung tak ada. Ni yang ada orang balik. Balik tak ada. Kau ni lebih payah lah.